Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? Con el verano a la vuelta de la esquina y con lo triste que ha estado el tema de los eventos el último año, se nos hacía ya urgente volver a la vida social, social de verdad. Así que hace unos días nos invitaron a la inauguración de 46020, una nueva sala en Valencia dedicada en exclusiva a la cultura reggae. Y la verdad nos lo pasamos genial. Además nos encontramos con un montón de viejos conocidos de la música y, como no, del faranduleo canábico. ¿Lo vemos? con de este Auxili, tío. ¿Qué haces por aquí, tío? Cuéntame, no sé, qué movida... Pues nada, he venido a poner un poquito de musiquilla. Eh, es un placer que se abra un garito así en el barrio de Benimaclet. Creo que hacía años y años que, no podíamos disfrutar del reggae de un garito dedicado a la, música jamaiquina en directo y sobre todo a todo el movimiento de Sound Systems y demás. Y me parece espectacular. Nada, yo no soy DJ, He venido a poner una lista de reproducción un poco selecta, pero me han invitado, pues bueno, ya sabéis que nosotros en Auxili somos chavales que nos hemos quedado en el barrio, que llevamos mucho, mucho tiempo haciendo reggae a la nuestra, reggae valenciano, y nada, es un placer estar aquí representando un poco a la terreta y, sobre todo que se abra un, garito como, como es esto, ¿no? El 46020 creo que representa a mucha gente, y, nada, desde aquí os animo a todos y todas que, os paséis por aquí, se respira una vibra espectacular y, sobre todo, no sé, es un garito donde antes era el teatro Juerne, que ya se hacía mucha cultura aquí y está guay que se haya reciclado haciéndose más cultura y sobre todo dedicado a la música jamaiquina. Así que nada, One Love, un placer estar aquí y ahora vamos a poner un poquillo la selección que tengo preparada. patio. What are you doing here? I'm coming because today is the first day of this place called 4620. No, no 46020. That is the code, postal code of this area, yes, of, of Valencia. Beni Maclet. Eh? E exactly, in Beni Beni Maclet. Yeah. And this is the first day, it's a place set up by a family, right? And they are friends of mine from long time from Roma, where I come from. con uno de los creadores de una nueva cerveza artesanal canábica. Bueno, tío, cuéntanos, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal rollo? Nada, somos los fabricantes de Beer y estamos sacando una nueva, junto a Virtopía, una nueva cerveza canábica, presentándola aquí en el local y la verdad que de momento genial. Está gustando mucho y genial. A mí me ha flipado, la verdad que está cojonuda, tío. Brutal, brutal. de mano de Beer y Virtopía. Muchas gracias, chicos. growing cannabis starting to feel like it's more trouble than it's worth? Before you throw in the towel, listen up. Growing high quality bud doesn't have to be nearly as challenging as you've been led to believe if you've got the right nutrients working in your corner. Over the last 22 years, we've discovered more about unlocking the true genetic potential of cannabis than anyone else on the planet. And we've curated our most prized nutrients into one easy to use starter kit so that you can grow potent cannabis like a seasoned pro. If you want to eliminate the guesswork and cut straight to the satisfaction of eye-popping yields, then head to your local hydro store and pick up your Advanced Nutrients Starter Kit today. Me encanta volver a la normalidad, inauguraciones, fiestas y aniversarios, porque este mes también celebramos nada más y nada menos que nueve años desde que empezamos con nuestro primer Marihuana News. Nueve añazos, se dice pronto, pero no solo nosotros. El Has Marihuana and Museum está de aniversario, visítalo y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. Por desgracia, no todo es fiesta, y esta semana tenemos que lamentar una gran pérdida Olmes Ortiz, el promotor de la Marcha Mundial de la Marihuana en Colombia y todo un referente en la lucha canábica, nos abandonaba después de varias semanas de lucha, su última lucha. Desde aquí queremos enviarte, allá donde estés, nuestros mejores humos y todo nuestro cariño a amigos y familiares. Y sorpresa, Seeds lanza una nueva genética, Delicious Lorcus. El afamado DJ, DJ Lord y miembro de Public Enemy apadrina esta variedad. Esto huele a historia viva. Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 108, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, Peña!